Я давно готова. Че? С вами снова мы. Ой, это что наша... <laughs> это говорила девка? У нас это снова с вами. Это наше пятое видео. С вами снова Рома Ковалев. Последнее самое. Ну, может, будет продолжаться Нет, Ассасин. Про Ассасин это не последнее. Это на сегодняшний день последнее, а так можем А так будет потом Драйвер Сан-Франциско. Ну, мы еще будем, конечно, Ассасин снимать. А Драйвер Сан-Франциско? Да. Это вот наше. Ну, там я плохо гуляю, конечно, первый раз. Ну, меня понимаете. Возьми первый. ты что, выдумал свою, пришел перед камерой. Это уже пятое видео смотрите и оставляйте видео. И сейчас надо на компьютер снимать. Будет идти 3 минуты. Примерно. Ну, 3 минуты, короче, 3, 3, 3 минуты 30 секунд, короче. Начал. Да, практически 4 минуты. Потому что... Красиво, да? Угу. Нет, Артем, как ты красиво? да. Я вот такого даже приемчика не смог, у меня новенький. На этапе, пожалуйста, ставьте пальцы вверх. Если вы это не сделаете, то мы будем, конечно, заснимать видео ну, по 10 минут, потому что сейчас мы должны убедиться, что вам нравится там это. Или что, напишите в комментах что-нибудь. Комментарий, да. Ну, коммент. Ну, да, что вы хотели бы добавить, что... Ну, ну, что такое? Ну, Ах ну. ты опять, дровят. Вот, я вижу, когда ты с этим дерешься. Вот зачем, люблю около, знаете, вот, вообще. О, это красиво. Да, кстати, мы На, сейчас подберем денежки, то ну что, нам же надо. вот чем которым... Давайте. Хоть я убью. Пацаны, знаете, как надо убивать. О. Это было круто. Да. Сейчас ну, не, не все так хорошо. Делаем, конечно, не заминку. Э, это снимает, кто снимает это, я мне тут этим Гришин. Ну, мне можно найти в ВКонтакте, в Ну, я не ну, записан. Ну, я, я не помню, как я в контакте в сети. Ну, нам лучше покажи, ну, мой, и, мой, мой ид в сети. Ой, а я не записана в сети. Да, ура. Это я гуляю. А я такой просто. просто. <laughs> Это я снимаю. Это лупейка. А в сети мой ид а. 72 на 38 вроде бы. Короче, потом я напишу в следующем. Если вы фанаты, можете написать. Короче, ну Ладно, давай, давай, давай, сюда. Конечно. Он остался одну минуту еще матч. Блин, ах, уродины. Вы меня достали. Вот слушай, нам лишь больше чего? Лучше лучка. Все, готовь. Вот это да. Это я вам пыль. Ого, и этого там, этого удара. Водитель, это, А это 24 минуты. Да нет, да вот, конечно, это... Мы сейчас будем еще, наверное, видеть 30 снимать это сильно. Не сегодня конечно. Конечно. Я уже другое. Так, нету... О, лекарства можно купить, да? Я куплю сейчас лекарство, подождите, пожалуйста. Ну, давай, это еще конец, короче, с вами был Артем Гриш. Сейчас покажу, как лекарство куплять. Лекарство. Лекарство. Вот это вот лекарство. Нажимаем это принять. Получим новый предмет. Так, быстро. Сколько сколько хочешь за первое видео получить? наполнить? Расскажи что-нибудь. А тут ты сидишь, это а не сильно. И пылить наш компьютер. Какой он большой. Это что за компьютер? А? Это что за компьютер? Так, ну найдите. Сейчас я Своим дворцем Гришин, Рома нет. Ковалев. Я еще зайду. Уже 4 минуты сейчас будет. Ну, а мы... А я, я, я планировал 3-3. 3-30. Ладно, ладно, ладно, Уже еще 4. Сейчас с вами был Рома Ковалев. С вами был Рома Ковалев, Артем Гришин, Лупекин. Ну, Марк Лупекин исключится. Не знаю, короче, не знаю, что